Однозначно, никуда она не поедет. Нам самим такие нужны. Где мы еще такую найдем? Учитель должен быть как Бехтянова. Взяла знания, взяла методику и вложила в голову ученикам. Вот как учить надо.